အာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်8ရက်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမာရုံးမြို့နယ်နေမိခင်ကြီးဒေါ်လှခင်80ပြည့်နှစ်မွေးနေ့အမတ်တရအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်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 ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာလီကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ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 ကျတိထဘွယ်90အစုအလွန်ခဲရသောမူတော်ကို ကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။ မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝေတရားများစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမငိုလျော်၍ ကြောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်းငါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တရားဓမ္မအလောင်းတော်ဘဝကရှင်းသုံးခဲ့တဲ့ဥရဝေလခရီးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာယသိတထောင်ကိုတရားသူရစေနိုင်အောင်သုံးလတာမြကျိုးပန်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်ဗာရဏတိမှာပထမဝါဆုံလို့ တရင်ကျွတ်လာပြီးကျတရက်နေ့လောက်ကနေပြီးတော့ဥရဝေလဘက်ခရီးထွက်လာခဲ့တာဥရဝေလမှာ၃လ၄ပါးကဥရဝေလကတ္တဝညီနောင်၃ဦးတရားတို့တရားမြတ်ကိုရအောင်ဤမျိုးမျိုးဖြင့်ကြိုးပမ်းအထောက်ပြီးဥရဝေလကတ္တဝ နတိကတ္တဗခရာကတ္တဗဆိုတဲ့ကတ္တဗညီနောင်၃ဦးတို့၏၃ဦးအမှုရှိတဲ့ရသေးပေါင်းတစ်ထောင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ထူးခြားတဲ့ဓမ္မစကုကိုရရှိစေပြီးတဲ့နောက်မှာပြာသူလာပြီကျော်တရက်နေ့လောက်ရာဇဂိုဘက်ကိုခီးဆက်ထွက်လာခဲ့ အဲ့ဒါလို့ရာဇကြိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံတရင်အမတမကြီးလို့မြို့သူမြို့သားတွေဗေမိတာရမင်းခေါင်းဆောင်တဲ့မြို့သူမြို့သားတွေမြတ်စွာဘုရားရောက်ရှိနေထိုင်ရာထန်းတော်ဥယျာဉ်ဘက်သို့ရောက်လာရောက်ဖူးတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလောကသားတို့ရဲ့အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဓမ္မမျက်စိကို တတ်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့တာရာဇယုတ်ပြည်ကဗေမိဒရာမှုရှိတဲ့တသိန်းတထောင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထူးခြားတဲ့ဓမ္မအမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားကြတယ်။ကျန်တဲ့တထောင်လောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘောင်မှာယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမှု အတက်တရောဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲဒီမှာဗေမိတာရမင်းရဲ့ပင်လျောက်ချက်အရာ မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရာဇဂျုံမြို့တွင်တို့ကြွတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂျုံမြို့ကပရိသတ်တွေဟာအလွန်ကိုများတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ဝင်လာမစဲတသေးသေးရာဇဂျုံမြို့နဲ့သုံးခါဝုတ်လောက်ကွာလန်းတယ်လေးခါဝုတ်ဆိုတယူဇနာရှစ်မိုင်လောက်ကွာလန်းတဲ့ဒေသမှာ လူတိုင်းကြီးဟာပြည့်ပြီးတော့ဘုရားစီရောက်ဖို့လဲအမတန်မှခက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့လဲရာဇကြုတ်ကြီးကိုကြွဖို့ဆိုတာဒီလူအုပ်ကြီးကိုတိုးပြီးတော့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရာဇကြုတ်မျိုးတဲ့ဆွမ်းခံကြွဖို့ဆိုတာအမတန်မှခက်ရင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါလာတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်1000 နော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တထောင်အလုံးပါဝင်လာတဲ့ယသိတထောင်ကနေပြီးတော့ယန္တာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချမ်းရံတထောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇယုမြို့ကိုကြွတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးကပိတ်ဆို့ပြီးတော့နေတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးကိုဖြတ်ကျော်သွားဖို့အင်မတန်ခဲခဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလူရှင်းတဲ့ အခုခုလို့လူအုပ်ကြီးကိုရှင်းပေးမယ်ရဲကလည်းမလာဘူးဘယ်သူကလာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြွမဲ့လမ်းကိုလူတွေကိုလာပြီးတော့ရှင်းပေးတယ်လာရှင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့မဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူကိုအသုံးချပြီးရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအမတန်ချုံမလပ်ပါတဲ့ လူငယ်လေးတယောက်အသွင်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှေ့ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပါပြီဆိုတာဟဲ့အော်ပြောဆိုရင်းနဲ့လူတွေကိုလမ်းဖယ်ပေးသွားစေတယ်ရုပ်ကလည်းပဲတရားမင်းကဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ဆိုတော့လူတွေထဲမှာသူ့ရုပ်ကိုမှီတဲ့ပုံကိုဟာဘယ်သူမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကလွဲရင်သူ့ရုပ်ဟာချောမောဆုံးဖြစ်တဲ့ကလေးဖြစ်လို့ လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ကြသေးတာအမတန်ချုံမောလှပတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကအတန်ကလည်းအမတန်ကောင်းဘုရားရှိကနေလမ်းကြောကိုရှင်းပြီးတော့ပေးသွားတာလူတွေဟာတရားမင်းရဲ့အရှိန်အဝါထိုလူငယ်လေးရဲ့အတန်နဲ့ဘေးကိုရှဲပေးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာ ရာဇယုံမြို့ထဲဝင်ပြီးတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိအောင်ရောက်ရှိပြီးတော့ကြွသွားတယ်ဗိမိတာရမင်းနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံမေးဆုံးမဖုံမေးပြီးဗိမိတာရမင်းကြီးကဒီထန်းတော်ဥယျင်ဟာရာဇယုံမြို့နဲ့အတော်လေးကွာလှမ်းနေတော့ရသော်ဘုရားစီတရားနာသွားဖို့ဆိုတာအလန်းကွာလွန်နေတယ် ဒါကြောင့်မို့မနီးမဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားတော့မကြာခဏမိမိသွားရောက်လေးရှိတဲ့ဝေလူဝံဥယျင်ကြီးကိုတတိယပြီးအဲ့ဒီဝေလူဝံဥယျင်ကိုဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလှူမယ်လို့ဆိုပြီးရေဆက်သွန်းချပြီးရသော်ဘုရားဆုံးပုံပေးပြီးအဆုံးမှာရေဆက်သွန်းချပြီးတော့ဝေလူဝံဥယျင်ကြီးကိုလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝေလူဝံဥယျင်ထဲမှာ ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းသုံးခဲ့တာဒါပထမဆုံးဒီဖျားဖြစ်တဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဝေလူဥယျင်ကိုလှူခံပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေစတင်သတင်းသုံးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေလူဥယျင်လှူခံပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုခွင့်ပြုချက်တစ်ခုမိန့်ကြားတယ်အနုဆန္ဒမိဘိက္ခွေအာရမံ ပဋိကဟေတုံအရန်လှူလို့ရှိရင်လက်ခံဖို့ငါဖះခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝေလူအောင်ဥယျာဉ်ကြီးလှူတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးယဟန်တွေကိုလည်းပဲခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေသတင်းသုံးမှုနေရာအသစ်ပထမဆုံးရရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂျုံမြို့မှာ အယူဝါဒတွေတင် जा ပို့ချနေတဲ့ဆရာကြီး6ဦးအနက်တင်ဆရာဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးကရာဇဂိုမြို့မှာရောက်ရှိပြီးတော့နေထိုင်တယ်ပရပိုက်အရန်ထဲမှာနေထိုင်ပြီးအဲသူစီမှာဥပဒိတကောလိတာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံအလောင်းပရပိုက်2ဦးဟာလည်း သင်္ဆရာပြပိုက်ကြီးရဲ့တပိခံပြီးတော့သူစီကပညာရများကိုသင်ကြားပြီးတော့နေကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ဆရာပြပိုက်ကြီးရဲ့အယူဝါဒတွေကိုသင်ကြားလိုက်တာမကြခင်တက်မြောက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသင်္ဆရာဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်တပိအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်သို့သောဥပဋိတ္တတို့ကောလိတ္တတို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေက အင်တာမညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ဆရာဆရာကြီးရဲ့အမရံဝိခေပလို့ခေါ်တဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးจิตနဲ့အာရမှုမရှိကြဘူးမရှိကြလို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့တရားလူတရားမြတ်ဆိုတာရှိရအောင်မယ်အမတလို့ခေါ်တဲ့မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုတို့တွေရှားရအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေ တွေ့လို့တွေ့များအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းရာဇကြုတ်ပြည်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ရာဇကြုတ်မြို့ထဲမှာဆွမ်းကန်ချိန်မှာဥပတိတ္တပြပိုက်ကလည်းမြို့ထဲအရောက်သစ္စာဝကိ၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ရှင်အတ္တစီမထေရကလည်းအနေနဲ့အရရလှိတည်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ရာဇဂိုမြို့ဘက်ကိုရောက်လာပြီးဆွမ်းခံထွက်တယ်ဥပဒတပရပိုက်ဟာအတ္တစီမထေကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်ပီတိဖြစ်သွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာမျက်နာအနေထားကလည်းအမတန်မှချီလင်းတယ်သွားရလာတာလည်းအမတန်မှငြိမ်သက်တယ် ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတရားဓုတရားမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်လို့အပြင်ဘက်ကမျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်တာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုခံမှန်းပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့ဒါနဲ့ရှင်အတ္တစီမထေဆွမ်းကံကြွနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ရောင်ခံလိုက်သွားပြီးရှင်အတ္တစီဆုံးဖုံးမိတဲ့အချိန်မှာဝေကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးဆုံးမဖုံးမိပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ ဥပဋိဒ္ဒပြပိုက်ကရှင်အတ္တစီကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားကြည့်ရတာမျက်နှာအစင်းကလည်းအတ္တမကြည်လင်နေဝါဝင်းနေအေးချမ်းလက်ရုပ်သွင်ရှိတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာကဘသူလဲဘယ်ယူဝါဒကိုအရှင်ဘုရားနှစ်သက်တာလဲအရှင်ဘုရားဆရာကဘာတွေဟောတယ်လဲဆိုတယ်ဒီမိဂုံးတွေကိုစက်တိုက်မေးတော့ ရှင်အတ္တစီကပြန်လီဖေချားတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဆရာ တခြားမဟုတ်ဘူးအမတန်လေးစားရတဲ့မဟာသမဏမြင့်မြတ်တဲ့သမဏတပါးဖြစ်တော်မူတဲ့တာဂိဝင်မင်းမျိုးကနေထွက်ပြီးယဟန်ပြုတ်လာတဲ့တို့ရဲ့အားထားရာမြတ်ဖရာပဲဖြစ်တယ် သူ့ရဲ့တရားကိုငါနှစ်သက်တယ်သူ့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဒါငါသာသနာပေါင်းဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအဖြေကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဖြင့်ကိုရော့ရဲ့လေးစားရတဲ့ဆရာသမားကဘာတွေများဟောတော့ပြောပြစမ်းမအောင်လို့ဆိုတော့ရှင်အတ္တစီကသူဟာခုမှသာသနာပေါင်းဝင်လာတာရှိသေးတယ်ဖះရဲ့အယူဝါဒတွေအလုံးကိုသူပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးသို့တော့ အချင်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ကိုတော့သူ ပြောမယ်လို့ဆိုတော့ဥပတိတပြပိုက်ကပြောပါတဲ့အကျယ်ကြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးအနှစ်ချုပ်ကလေးပြောပါလို့ဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုလေးပရရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောပြလိုက်တာဒီဂါထာလေးဟာသာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်အလုံးလည်းကြားဘူးနားဝရှိကြမှာပါရေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝ တေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟတေသင်္စယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောလို့ရှင်အတ္တရှိကမြတ်စွာဘုရားကိုမဟာသမဏမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်လို့ဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပြောတယ်တို့ရဲ့ဆရာမြင့်မြတ်တဲ့သမဏဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားမှန်ကိုလည်းဟောပြောတယ် အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားလို့အကျိုးတရားတွေချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့အဓိကကတော့သစ္စာလေးပါးကိုအတုတ်ချုပ်ပြောလိုက်တာသစ္စာလေးပါးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီရှင်အတ္တစီပြောတဲ့ဒီတရားတစ်ပုဒ်ဟာဘုရားသာသနာသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရောက်လာတဲ့အချိန် AD 900စု600စုလို့ထင်တယ်ပြည်နာကမော်စာခင်ဖကုံရှေးဟောင်းဌာနတွေမှာတူးဖော်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေပြပိုက်တစ်ခုကိုရအဲ့ဒီရွှေပြပိုက်မှာဘာတွေရေးထားတုံးလို့ဆိုဒီခါထာကိုရေးထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓသာသနာရောက်တဲ့အချိန်ဟောဒီယေရမဟေတုပ္ပဝါ တေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟဒေသင်္စနေရောတော်ဧဝံဝါဒီမဟာသမဏောဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုအချင်းချုပ်ဖော်ပြတဲ့ဒီခါထာလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိပြီးတော့မောစာခင်ပါကုန်းမှာမြေကြီးတဲ့ကပြန်လီဖော်ထုတ်လို့တွေးရှိရတဲ့ခါထာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီကနေ့ပိဋကတ်၃ပုံမှာဒီခါထာဝိနိကျမ်းမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာလည်းပါရှိတယ်။ မစ္စည်းမနိကေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုအထုပ်ပတ္တိကိုပြန်လီဟောပြောတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပြောတဲ့ပါတရာတိတုတ်တို့ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာလဲဒီခါတာလေးကပြန်လီတွေးရှိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒိတပရပိုက်ကသစ္စာလေးပါးကိုအတုချုပ်ပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုသိတဲ့မျက်စိအမြင်တစ်ခုရသွားတယ် ယံကိဉ္စိသမုဒယဓမ္မံတပ္ပန္တံនិရောဓဓမ္မံဒီစာပိုက်လေးဟာဓမ္မစက္ခုဖြစ်ပုံကိုတရုပ်ဖော်ထားတဲ့စာပိုက်လေးဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်အလေးနဲ့ထားရတဲ့ဒီ philosophy အတွေးအမြင်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယံကိဉ္စိသမုဒယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံဆိုတာမြန်မာလို ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတဲ့တရားမှန်သမျှချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်ခြင်းသဘောရှိတာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောတာဆိုလိုတာကဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်လို့ရှင်ပြက်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ပဲလို့ဒီအမြင်မြင်တာဟာဓမ္မအမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အင်ဓမ္မ၄နဲ့တဲ့ဓမ္မအမြင်သာဝရအဲ့ဒီခေတ်က အတ္တဆိုတဲ့အရာသည်ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်တော့မှပျက်စီးသွားခြင်းမရှိဘူးလို့ဘာသာဝါဒအသီးသီးကဒီလိုခေါ်ထားတာနေသဒုဝတတ္တမြဲတယ်ခိုင်မာတယ်ထာဝရတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအယူအဆတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားလာတဲ့ဓမ္မအမြင်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှသည်ပြက်ချင်းချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုဓမ္မဆက်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဥပဒိတပြပိုက်ဟာဝန္တာအာရဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရှားနေတဲ့တရားဟာဒီတရားပဲဒီတရားရှားမတွေ့လို့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာတန်တရာထဲမှာကျွန်ုပ်တို့လဲခဲ့ရတယ်ဒီတရားလေးနားလဲရတော့ လုံးဝจิตနှံ့မှုရှိပါတယ်ရှေ့မပြောချင်နေပါတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲจิตနှံ့လှပါပြီလို့တယုတ်တတိရှင်အတ္တစီမထေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကောလိတနဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီကောလိတကလည်းဥပဒိတလာတာကိုခက်လန်းလန်းကကြည့်လိုက်ကြတဲ့ကဥပဒိတရဲ့မျက်နှာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးရွှင်းနေတာပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန် နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာမျက်နှာပေါ်မှာလာထင်ဟပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ဒီကနေ့တော့ तू သိကျင်တာတွေသိလာပြီဆိုတာကိုမှန်းဆလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥပနိဒာကရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီးရှင်အတ္တစီမထေရမြတ်အတူချုပ်ပြောနေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒလေးကိုအရင်တိုင်ပြန်ပြီးဖောက်တဲ့ချလိုက်တဲ့အခါမှာ ကောလိတကလည်းညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအမြင်တစ်ခုလက်ခံရရှိသွားတယ်ဆိုလိုတာကဥပတိတ်တလည်းဒီကာတာလေးတစ်ပုဒ်ကြားလိုက်တာနဲ့မှန်ကန်စွာမြင်ရင်းနဲ့တန်လျာရှင်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဆင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာကောလိတကလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကောလိတကစိတ်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် ရှမောကလန်ဆိုတာတကိုးပဲအာတဏာနောက်ပိုင်းကြဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဝါသနာကစိတ်မြန်လက်မြန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့အေးအေးဆေးဆေးသမားမဟုတ်ဘူးထက်ထက်မြက်မြက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းလောက်တတ်လို့ဒါဆိုသွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားဟာမဟာသမဏယဟန်ဂေါရမတို့ရဲ့ဆရာပဲသူစီသွားကြစို့ခုချက်ချင်းပဲသွားတော့မယ်လို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်က အဲ့ဒီဥပတိတ်တာကပြောတယ်တငယ်ချင်းကောလိတာခုချက်ချင်းသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးတို့ရဲ့တို့ကိုအားကိုးပြီးတော့နေကြတဲ့ပြပိုက်ပေါင်းနော်250သူတို့ရဲ့တပည့်တွေရှိသေးတယ်သူတို့ကိုတို့ပြောဖို့လိုတယ်သူတို့ကြိုက်တာလုပ်ရအောင်တို့သွားပြောမယ်ဆိုပြီး ပရပိုက်တွေသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ပရပိုက်တွေ250ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့တော့ဆရာကောင်းတွေ့ပြီဓမ္မအစစ်ကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတွေ့ပြီအဲ့ဒီဆရာကောင်းထံတို့တပြိခံတော့မယ်မင်းတို့ရောဘယ်လိုသဘောကျသလဲဒီမှာပဲနေကြမလားတို့နဲ့အတူလိုက်ကြမလားလို့ဆိုတော့တပြိပရပိုက်တွေကဘာပြောကြတော့ဆို တပည့်တော်တို့ဒီနေတာအရှင်ဘုရားတို့ကိုမှီပြီးတော့နေတာအရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့လည်းရှင်ဘုရားတို့သွားရပဲလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပရပိုက်ပေါင်း200နဲ့90ဥပတိတကောလိတတို့ ਨੇ အတူမြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥပတိတပရပိုက်ဆိုတာ ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းအမတမစိတ်ဓာတ်ကနုညံ့တယ်ငါရှင်ကောလိတတငယ်ချင်းကောလိတတို့ရဲ့ဆရာကြီးကလည်းတို့ပေါ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်သူ့ကိုလည်းတို့ခေါ်သွားရင်ကောင်းမယ်သူ့ဝါဒတွေကမမှန်ကန်ဘူးတို့ခေါ်သွားကြရအောင်အခုမှန်ကန်တဲ့တရားကိုတို့တွေ့ပြီသူ့စီတို့သွားပြီးတော့ တိုက်တွန်းကြည့်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သင်္ဇယပြပိုက်ကြီးစီသွားပြီးကောရမမြတ်စွာဘုရားဟာသူတို့ရဲ့ဆရာပဲသူဟောတဲ့တရားတွေကအမတမမှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်ုပ်တို့ထူထူသွားကြရအောင်လို့သင်္ဇယပြပိုက်ကြီးကိုသွေးဆောင်ခေါင်းခေါင်းငင်တဲ့အခါမှာသင်္ဇယပြပိုက်ကြီးကဘာပြောလဲဟေ့မသွားကြနဲ့တို့ဒီမှာပဲ၃ယောက်တူတူ ဒီခိုင်းကြီးကိုဥစည်းကြရအောင်ဘာလို့သွားမလဲထိုတရားနဲ့ထိုဒီမှာပဲနေကြရအောင်လို့ပြောတယ်ညှင်းဆန်တယ်သို့တော့ဥပဒိတ်တာက၃ချိန်ထိအောင်ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဥပဒိတ်တာကဆရာကြီးတဲ့လောကမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ယူဝါဒမှန်တယ်ဘယ်ယူဝါဒမှားတယ်ဆိုတာသိကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တရားကိုသိနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဂေါတမဗုဒ္ဓဟောပြောတဲ့တရားတွေကအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိသူတို့အတွက်လက်ခံနိုင်တယ်ဆရာကြီးစီမှာဒီလိုစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောင်ကြရင်ဆရာကြီးနာနေကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဆရာကြီးကမခံရင် ဖြစ်သွားတော့ပြောတယ် ဟေးဥပဒိတာလောကမှာပညာရှိတဲ့လူနဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဟာများတော့ပညာမဲ့ကများပါလေအေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန်းကောင်းတော်ဆီသွားကြပညာမဲ့တဲ့လူအများစုငါးစီလာလိမ့်မယ်လို့နောက်ဆုံးမှညင်းဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်အလျှော့တော့မပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဥပဋိတ္တတို့ကောလိတ္တတို့သူ့ရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါပရပိုက်250ပရပိုက်အရန်ကြီးမှာဘသူမှမရှိတော့တင်စရပရပိုက်ကြီးတူးတဲ့ပဲကြံရင်ခြံထားခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးဝေလုံးဝန်ကျောင်းဘက်ကိုထွက်သွားကြဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဘက်ကိုဘက်ပြောင်းသွားကြတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မဟောပြောလို့ ဟောပြောတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တူးတွေရကြတယ်ကောလိတတို့ဥပတိတ်တတို့ကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြွတင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုမိန့်ကြားတယ်အင်မတန်မှဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာနေပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကြွတင်ပြောပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့နှစ်ဦးကိုတရားဓမ္မဟောပြောလို့သူတို့နှစ်ဦးကဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကအဖြစ်ခံယူဖို့တယောက်ထားတောင်းပန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုတော်မူလိုက်တာသူတို့နှစ်ဦးနဲ့အပါဝင်ပြပိုက်တပိ250ပါဗုဒ္ဓရဲ့တပိတာဝကယဟန်ဖြစ်ခံယူရောက်ရှိသွားကြတယ်တဲ့ကဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုလှည့်လည်ဟောပြောလိုက်တာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်များပြားပြီးတော့လာတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ခံလာကြတယ်ပထမဆုံးပင်စဝက်ခင်၅ပါးဒုတိယဗာရဏတိမှာဒိဋ္ဌံတထေသာဖြစ်တဲ့ယတတတိယသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက် စတုထကနေမှာရှိကြတဲ့မျိုးရိုးကတထေးမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့သူ့ရဲ့တန်ငယ်ချင်း90အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အခါလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုထဲမှာတွေ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဗဒ္ဒဝကိညီနောင်၃ချိတ်ဒါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်နောက်ဆုံးဥရဝေလာတောမှာယသိတွေရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ဥရဝေလာကတ္တဝ နတိကတ္တဗခရာကတ္တဗညီနောင်၃ယောက်အမှုပြုတဲ့ယသိတထောင်ဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးဂေါရမဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကိုခံယူသွားကြတယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတပည့်တထောင်ခြံရံပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇကြိုပြည်ရောက်လာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥရဝေလကတ္တဗတို့ဆိုတာအင်္ဂါတိုင်းမကရတိုင်းမှာလူကြီးညိုများတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတကယ်အခါကြီးရကြီးတွေဆိုရင်မြို့တဲကလူကုန်ဒီပါဥရဝေလကတ္တဗတော်စီသွားပြီးတော့ရှိကကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥရဝေလကတ္တဗတို့ယသိတထောင်နောက်ပါခြံရံနဲ့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးရာဇဂုပ္ပြေရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားကြတယ် ဂေါရမဖရာကတပြိလားဥရဝေလတို့ကဆရာလားသို့မဟုတ်ဂေါရမဗုဒ္ဓကဆရာလားဥရဝေလတို့ကတပြိလားလို့ဆိုတာတန်တရားဝင်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူတို့ပုံမှာလူတွေကလည်းထင်ကြီးကြတယ်နောက်ဆုံးမှကြတော့ဥရဝေလကတ္တဗယတိကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူတို့ရဲ့ ဆရာသမားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတပည့်တာဝကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြိဿတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြော်ညာပြောကြတဲ့အခါမှာလူတွေကတန်တရားခင်းတော့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်တထောင်နဲ့သွားပြီးတဲ့နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတကောရိတအမှုပြုတဲ့အခုပြပိုက်250ဟာလေသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့1250 ရဟန်းတွေဥယျာဉ်ဟာတိုးတက်များပြားလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတိုးတက်များပြားလာတဲ့အခါမှာရာဇဂျူမြို့မှာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များလာတယ်အလွန်များလာတော့မြို့တဲကအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ထိတ်တန်းတထေးသားတွေတထေးသားတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတူယူအားကြပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးသာသနာပေါင်းဝิญဉ်ကြလို့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များလာတယ်အလွန်များတဲ့အခါကျတော့မကြေမနက်ဖြစ်ကြတာတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကျင့်နှမှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပေါ်ထွန်းလာတယ်ဘယ်လိုပေါ်ထွန်းလာတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကျေနပ်တာတုံးဆိုသူတို့ရဲ့သားတွေ အာကိုရမဲ့သားတွေသာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာမိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကသူတို့အမျိုးသားတွေမြတ်စွာဘုရားတပည့်အဖြစ်ခံယူပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာမကျေနပ်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာဘာတွေပြောကြသလဲလို့ဆိုရင်ဟေးယဟန်ဂေါရမရောက်လာတာတော့ကန်ဆိုးတာပဲ ယဟန်ဂေါရမဟာမိသားစုတွေသားသမီးကင်းမဲ့အောင်လုပ်နေတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်နော်အမျိုးတွေပြတ်သွားအောင်လုပ်နေတယ်အလုံးသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝိုးကုန်ကြတယ်အလုံးဟာအမျိုးအနွယ်တွေပြတ်တော့မှာပဲလို့ပြစ်တင်ပြောဆိုလာကြအဲ့ဒီလိုပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့စကားထဲမှာတီးတိုးပြောတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ချိလေတဲ့ ဥရဝေလတောမှာအင်တမထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ယသိတထောင်ဟာလည်းသူတပည့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့သင်္ဆရပရပိုက်ကြီးရဲ့တပိပရပိုက်250လဲသူတပိဖြစ်သွားပြီတဲ့ရှိသမျှလူတွေဟာအကုန်လုံးသူ့အောက်ရောက်ကုန်ကြပြီလို့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာမကြင်မနှက်တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုအလုံးဝကျင့်တတ်တယ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့မကျင့်တတ်ဘူးအပြစ်တွေတင်းလာကြတယ် ရဟန်းတော်တွေမြို့ထဲဆွမ်းခံသွားပြီဆိုရင်လူတွေကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောကြတယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောကြတယ်အာကတောခောမဟာသမနောသမနမာဂရလံဂိရိပစံရာဇဂျူရောက်လာတဲ့မဟာသမနဆိုတဲ့ဒီယဟန်းကြီးကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမဟာသမနလို့ဒီလိုနာမည်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ရာဇဂျူမျိုးရောက်လာတဲ့ဒီမဟာသမန ယဟန်ဂေါရမကတော့သဗ္ဗေသင်္စေနိတဝါနကံတုဌာနိနယိတတိရာဇဂိုမှာရှိတဲ့ပရပိုက်တွေ250ကိုလည်းသူတပိအဖြစ်အောင်တိမ့်သွင်းလိုက်ပြီအခုနောက်ထပ်ဘသူများခေါ်အောင်မလဲမသိဘူးလို့ဟောလူတွေဈာထဲမှာတို့လောတို့လောပြောပြီးတော့ယဟန်နေမြင်တဲ့အခါမှာယဟန်နေကြားလောက်အောင်ပြစ်တင်ပြောဆိုလာကြတယ် ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာလောကမှာအသိပညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်များတာ။တရားဓမ္မမသိဘူးဆိုရင်အပေါ်ယံကချိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေသာသနာပေါင်းဝင်းသွားရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေအလုံးလုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောမိသားစုတွေထဲမှာလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေ သာသနာပေါင်းဝင်သွားရင်အလုံးလုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးဆက်တွေလည်းအကုန်ပြတ်တော့မှာပဲတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုပြစ်တင်မှုတွေဟာပေါ်လာတာထုံးစံပဲပေါ့ရသော်ဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်တာဒီပြစ်တင်မှုကအင်တမကြီးမားတယ်အရှင်ရလာတော့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာဘလို့ထင်ကြတော့ဆိုရဟန်းဂေါရမဟာမာယာဝီမျက်လက်အတက်ကြီးတက်တဲ့သူကြီးပဲ တာမန်မဟုတ်ဘူးအာဝတ္တဏီမာယာလှည့်စားတတ်တဲ့မျက်လက်အတက်တက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့တပည့်တွေကိုမျက်လက်ပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်သွားတယ်ဒီလိုယူဆလာကြတယ်ခိုင်းဆရာကြီးပဲခိုင်းဆရာကြီးပဲပယောကအတက်နဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားပြီးတော့သူတစ်ဖက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တိမ့်သိမ်းသွားတယ်လို့တရားအမြင်နဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုပဲယူဆကြတယ် ယံကောရမအာဝတ္တဏီမာယာလို့လှည့်စားတတ်တဲ့အတက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်တင်ပြောဆိုမှုဟာရာဇဂိုမြို့မှာကျယ်လောင်ပြီးတော့လာရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့မြို့ထဲတပည့်တော်တို့ဆွမ်းခံသွားရင်လူတွေကတပည့်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်တင်တယ်ဟောဒီရာဇဂိုမြို့ရောက်လာတဲ့မဟာသမဏ ယဟန်ဂေါရမဟာရှိသမျှတပည့်တွေပရပိုက်ကြီးရဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘသူကိုဆွဲခေါ်အောင်မလဲအလုံးစိုးရင်တကြီးဖြစ်နေကြဘသူခေါ်လိုက်အောင်မလဲနဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတယ်ဘုရားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအတန်ကမကြပါဘူးခုနှစ်ရက်လောက်တော့ဒီအတန်တွေထွက်နေအောင်မှာပဲနောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ဘာသူပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ သူတို့လာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းငုံခံမနေနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောစရာတခုကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးလိုက်တယ်ယဟန်လေးကိုနော်ဒါလဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုဆိုတာလုပ်ရတယ်တဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ငုံခံနေလို့ရှိရင်သူတို့ဆွဆွဲမှုတွေကမှန်တယ်လို့အတိပ္ပယ်ရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မမှန်ဘူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပြောရမယ်ငုံခံမနေရဘူးနေရာတကာတိုင်း ဆဲရင်တော့ငုံခံလိုက်ပေါ့ဆဲတာကြတော့ပြန်မဆဲနဲ့ပြန်ဆဲရင်လေသူဆဲသလိုဆဲရမှာဖြစ်နေလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆွဆွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်ပြောရမယ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားကနောက်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်ဇမဆလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအဘုဒံအဘုဒ္ဒတော်နိဗ္ဗေတိတပံ မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖြေရှင်းရမယ်ဆွဆွဲလာလို့ရှင်ကျင့်စဉ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာဖို့အမတမကောင်းတယ်ငါကိုဖြစ်စေငါရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဖြစ်စေတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအတင်းအဖြစ်ပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စိတ်ဆိုးကြနဲ့စိတ်ဆိုးနေလို့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်အကောင်းအဆိုးဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ် စိတ်ဆိုးနေလို့ရှင်အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးပဲသိမလဲဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရလို့ရှင်အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးမသိဘူးဒါကြောင့်ကိုစိတ်ဆိုးချက်နေတဲ့စိတ်ဆိုးရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးခံထားရပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်မဆိုးပဲနဲ့မမှန်ရင်မမှန်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမထားတာရှိတယ် ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တွေကိုပြန်လီတုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘလို့သင်နှုံးဆိုနယန္တိဝေမဟာဝေရာတတ္ထမေနတထာဂတာထူးမြတ်တဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်တွေဟာလူတွေကိုဆွဲခေါ်သိမ်းဆီးတယ်ဆိုတာတရားသဖြင့်သာ ခေါ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘိုင်ဖို့အတင်းကြခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာဝတ္တဏီမာယာလို့ဆိုတဲ့မျက်လက်အတတ်နဲ့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကပြောဆိုဆုံးမလို့သူတို့စိတ်ဆန္ဒအရာပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုခေါ်ဆောင်တာကိုဘာဖြစ်လို့ အတင်းဖြင့်ပြောချင်ရတာလေအတင်းဖြင့်ပြောเสียမရှိပါဘူးတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုလာကြတာတို့တွေကတရားဓမ္မကိုသာရှင်းပြတာတရားရှင်းပြလို့နှစ်ချိုက်ကျေနပ်ပြီးသူကသူတပည့်ခန္ဓာဟာအပြစ်တင်เสียလားလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်နော်ကာဥတ္တူယဝိသနာတံဓမ္မေနနိယမနနံကာဥတ္တူယဝိသနာတံပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မနဲ့ ဓမ္မလမ်းချောင်းကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောပြလို့ပါဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့အတင်းပြောတာဟာဘာအကျိုးရှိမှလဲတင်ပြောเสียအပြစ်တင်เสียမရှိပါဘူးလို့ဒီစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားမိန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေဟာခုနှစ်ရက်လောက်လဲကြာရောအတန်လေးလုံးဝတိတ်သွားတယ် နောက်ထပ်ပြောမဲ့လူမရှိတော့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောကြတယ်ပမာစကားမှာလဲချီးမွမ်း9ရက်ကဲ့ရက်9ရက်တယ်နော်ညောင်းသွားတယ်ဒီမှာမပြောနိုင်တော့ဘာသာကလည်းချီးမွမ်းရင်လဲ9ရက်ပဲတဲ့ကဲ့ရက်လဲ9ရက်ပဲဒီရဆက်ပြီးမပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ရာဇဂျုံမြို့မှာဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလိုအပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြမြဲပဲအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကရာဇဂျိုမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာသူပြာသူလာပြီးကျော်တရက်နေ့လောက်ကရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်ပြီးတော့ ဥပတိတ်တာတို့ကောလိတာတို့ကတဘူရဲလာဆန်းတရက်လောက်မှမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတာအဲ့ဒါလို့တဘူရဲလာဆန်းတရက်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံပေးပြီးတော့သူတို့အထက်မဲ့ဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ကြတယ်ဆက်လက်ကျင့်တဲ့အခါမှာတဘူရဲလာဆန်းတရက်ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်တော့ကောလိတပရပိုက် ရှင်မောကလန်အလောင်းက9ရက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာခဏခဏငိုက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးအငိုက်ဖြေနီးကမ္မထံအထုတ်ခြင်းနဲ့ကမ္မထံအလုံးနဲ့အိမ်ငိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အထက်မှာဒါဟောတာလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအငိုက်ဖြိုက်တဲ့အငိုက်ဖြောက်တဲ့နီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့မှတဘောရလဇံ 9ရက်နေ့လောက်မှာရှမောကောလိတပြပိုက်ကဖြစ်လာတဲ့ရှမောကလဟာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကပထမသောတပတိမဲ့ရတာကြတော့တရားလဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကျင့်ရဘူးပြောဆိုတာကိုစိတ်ဆက်ပြီးနားထောင်ယုံနဲ့ရလိုက်တာဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ် လင်းလင်းမြန်မြန်သိသောကြောင့်ခိပ္ပဖေညာသောတပန်ဖြစ်တုန်းကရှင်မောကလန်ဟာဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပဖေညာနဲ့သောတပန်ဖြစ်ခဲ့သို့သောတဂရဂါမိမက်ဖို့အနာဂါမိမက်ဖို့ရတ္တမက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့အလွန်ကြုံအိတ်ငိုက်လို့ခက်ခဲ့ခက်ခဲ့ရင်ကျင့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပฏิပဒါ ဒုက္ခပฏิပဒါတဲ့ခொနည်းနဲ့တရားဥတရားမြတ်ရလို့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ထက်မြက်လင်းမြန်တာဖြစ်သောကြောင့်ခိပ္ပဗိညာဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပဗိညာအထက်မြက်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပဗိညာလို့ဒီနည်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်တခါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိဋ္ဌကြတော့တရက်နေရစပြီးအားထုတ်လိုက်တာ တပတ်ကုံသွားလည်းမရသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ဆက်နောက်တစ်ပတ်မှာတကူရဲလာပြီးနေလောက်အဖိတ်နေလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့အနုပရသုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံထဲမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့အသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့တရားအထုတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပတ်နဲ့လည်းမပြီးဘူး နှစ်ပတ်ထဲရောက်လာပြီးတရားသာတက်ပြီမဲ့လို့ရဟန္တာဖြစ်မရောက်သေးဘူးတဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကများပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီကနခဆိုတဲ့ပရပိုက်ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာသိသိနီးဝေဒနာကပ္ပထံကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရက်ခတ်ရင်ပရပိုက်ကိုတုတူပရပိုက်ကိုဟောတဲ့တရားကို နာရင်ပဲသူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္နာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင့်ရတာသူ့မှာခက်ခက်ခဲခဲမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပฏิပဒါလင်းလင်းမြန်မြန်ဝိပဿနာအတိတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာဖြစ်သောကြောင့်ခိပ္ပဘိညာသောတပန်ဖြစ်တုန်းကလည်းဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပဘိညာအထက်မဲ့ဖို့တွေတက်လှမ်းတဲ့အခါမှာလဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပဘိညာလို့ ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ရဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတိုက်ရိုက်ပါရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်နှစ်ဦးဟာတဦးကဒဂိုရဲလာဆန်9ရက်နေ့မှာယန္နာဖြစ်တယ်နောက်တဦးကဒဂိုရဲလာပြီဖိတ်မှာယန္နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ယန္နာဖြစ်တော့ အားလုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နောက်ကပါလာတဲ့ပြပိုက်25ဦးကလည်းယဟနာဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတဘူရဲလာပြီးနေ့အချိန်ရောက်တော့ယသိတထောင်ကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ယဟန္တာ အပါတထောင်ပရပိုက်တွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား သာသနာကူးပြောင်းလာတဲ့ပရပိုက်တွေက250 1250သောတန်ခပရိသတ်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဦးနဲ့တဦးတိုင်ပင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လာပြီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားစီအလုံးရောက်ရှိပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အချိန်တန်ခပရိသတ်ဟာစီဝေးမိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကိုပထမတန်ခတန်နိပါတာပထမတာဝကတန်နိပါတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပါကိုတညီတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာတဲ့1250သောရဟန္တာတွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလာဥပတိတ်တနဲ့ကောလိတသူတို့ရဲ့အမည်နာမက ဥပတိတ်တနဲ့ကောလိတရင်ရင်ကြီးကြီးခေါ်ကြတယ် နာမည်ကြီးကိုအလုံးလိုက်ခေါ်လို့မရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ရင်ရင်ကျေးကျေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဥပတိတ္တကိုသာရိပုတ္တလို့ခေါ်တယ်ကောလိတကိုမောက္ကလာနာလို့ခေါ်တယ်အနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်ကြတာသာရိပုတ္တဆိုတာမိခင်နာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာမောက္ကလာနာဆိုတာအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့သာသနာတော်မှာတလေးတစားခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့် ပါရိပုတ္တမောဂလနာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီအသုံးနှုန်းကိုသုံးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ထိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်လို့ဖြစ်နေတာသူတို့အမည်နာမတွေမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးယဟနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတာမန်ယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးအက္ခတာဝကရဲ့အတိညာပါရှိလာတဲ့ ဂုံတုဝိသေတသူများနဲ့မတူဘူးအရတ္တမေရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခတာဝကတွေရဲ့အည်ချင်းတွေတရားသူတရားမြတ်တွေရဲ့အည်သွေးတွေအလုံးပါဝင်လာဆိုပါစို့ဆယ်တန်းအောင်နာချင်းတူပေမဲ့လို့ဒီတစ်လုံးမှမပါတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီ6လုံးပါတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဂုံတုဝိသေတတွေအကုန်ပါလာတယ် အဲ့ဒါလို့ဂုံနုဝိတေသတွေပါတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟနာဖြစ်ကြတာတော့တူတူပဲယဟနာဖြစ်တယ်။သို့တော့ထူးခြားတဲ့အည်ချင်းတွေပါလာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာတန်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတရားထုတရားမြတ်ရသွားတယ်ရှင်ကွန်တင်ညာရဲ့အည်ချင်းနဲ့တောင်မတူဘူး။ ရှင်ကုဋေညတရားဓုတရားမြတ်ရသွားတာဟုတ်တယ်ရတ္တမေရတ္တဖို့ရတယ်အဘိညာဉ်6ပါးသမဘာ7ပါးဓာရီပါမယ်ဝိဇ္ဇာ3ပါးပါမယ်သို့တော်လည်းပဲအခတာဝကတွေရဲ့ရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတာနော်အခတာဝကပါရမီဉာဏ်တွေပါမလာဘူးတဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့ကအလွန်ထူးခြားလို့ အဲ့ဒီပထမဆုံးတာဝကတဏိပါဒတဘူရဲလာပြီနေ့မှာတန်ခါပရိသတ်ထင်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့နှစ်ပါးကိုပထမဧကတာဝကအဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုချီးမြှောက်ပြီးဒုတိယဧကတာဝကအဖြစ်ရှင်မောကလန်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဒီတပြည့်နှစ်ပါးကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပထမတပြည့်နဲ့ဒုတိယအမြတ်ဆုံးတပြည့်အဖြစ် သံဃပရိသတ်မှာချီးမြှောက်ပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားလာပြီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ရွတ်ဆိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ခန္တီပရမန်တပောတိဒိဋ္ဌာတို့တပ္ပပပတ္တအာကရဏံတို့အနုပဝါရောအနုပခါတော်ဆိုတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ခါထာတွေနဲ့လာပြီနေ့မှာဥပုပ်ပြုခြင်းကိစ္စအစည်းအဝေးမှာမိန့်ခွန်းတရားဓမ္မဟောကြားပြီးတော့ ကဆုံဒီတဘူရဲလာပြည့်နေ့မှာ အကတဝကယာဓုပထမဆုံးချီးမြှင့်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ချီးမြှင့်ခန့်အပ်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကကျင့်တတ်တယ်လို့မထင်နဲ့ပွားစီပွားစီနဲ့တက်လာယာဓုကလိုချင်ကြတဲ့လူကများတယ်လေကျင့်တတ်တယ်မကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာခုခေတ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကြားထဲမှာလည်းဒါမျိုးကရှိတာဘယ်တော့မှဆိုရှိမှာပဲ လူရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမကျေနပ်တာတော့ရှိနေကြမှာပဲเนาะကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့မကျေနပ်မှုရှိအရေးချင်းဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်သိနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ပါးကိုအက္ခတဝကလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာမှမပြောကြဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာနောက်ပိုင်းဝင်လာကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေက မကျင့်တတ်ဘူးနောက်ကနေပွားစီပွားစီနဲ့ပြောလာကြမြတ်စွာဘုရားကမုခောလောကနေနဘိက္ခံတလာတိမျက်နာကြည့်ရဟင်ဘတ်ပါတဲ့မျက်နာရှိရဟင်ဘတ်ပါမျက်နာကြည့်ပြီးတော့ပေးတာဟုတ်တယ်တခါတလေထမင်းဟင်းလိုက်တဲ့အခါကိုနဲ့သိတဲ့အခါအတုံးအသားလုံးလေးပုံပုံမူပေးတတ်တယ်ဝက်သားတောင်မှအခောက်ဖယ်ပြီးတော့အသားလေးထည့်ပေးတတ်တယ်ပေါ့ဒါလူရဲ့တဘာဝပေါ့ ပိုပိုတာတာလေးပေးချင်ကြတယ်ပေါ့သိရင်သိသလိုမသိရင်မသိသလိုလောက်တတ်တာလူရဲ့သဘာဝပဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုတွက်တယ်ဘုရားကဒီကောလိတဥပတိတဆိုတယ်သိစီပြပိုက်ကြီးရဲ့တပြည့်နှစ်ပါးသာသနာပေါင်းဝင်လာတာဘာမှမကြသေးဘူးနော်သူတို့ရောက်လာတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးလေ15ရက်ပဲရှိသေးတာ အဲ့ဒါကိုထိတ်တန်းတပြည့်ယာတို့ကြီးတွေပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အမတန်မျက်နှာလိုက်တာပဲဟောကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြီးတော့သူတို့ကအကြောင်းအကျိုးတွေဆင်ញင်ကြတယ်လေလူတွေကပေးခြင်းပေးလို့ရှင်ရှင်ကွန်တင်ညာတို့ပင်စဝဂီတွေပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့တဲ့ပင်စဝဂီတွေပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့အကယ်၍ပင်စဝဂီတွေမပေးဘူးဆိုရင်ယတ တထေးသားနဲ့တငယ်ချင်းတွေပေးတင်တာပေါ့တဲ့သာသနာပေါင်းအစောဆုံးဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမပေးဘူးဆိုရင်ဗာဒဝဂီညီနောင်သုံးကြိတ်တို့ပေးတင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲဥရဝေလကတ္တမတို့တကယ်ဒိတ်တန်းဆရာကြီးတွေပဲတဲ့ရသေးဘွားတော့မှာသူတို့ရှင်တထောင်ထဲကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးတင်တာပေါ့တဲ့အခုဘာမဟုတ်တဲ့နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့ ဒီပရပိုက်တွေတဲကဥပဋိသနဲ့ကောလိတကိုအဂတဝကယာရုပေးတာတော့မြတ်စွာဘုရားဘက်လိုက်တာပဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်မကျေနပ်မှုဆိုတာပုထုဇဉ်တွေထဲမှာရှိနေစမြဲပဲမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဒီအကြောင်းကိုမဟုတ်ဘူးငါမျက်နာချိပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးပင်စဝကိ၅ဦးက သူတို့ဆူတောင်းလာခဲ့တာကကွန်တင်ညာကတရားသူတရားဥသိဖို့သာသူဆူတောင်းတာတဲ့အက္ကတဝကဖြစ်ဖို့သူဆူတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယတတော်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာမန်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုသာယ ahanan ဖြစ်ဖို့သာဆူတောင်းခဲ့တာတဲ့အက္ကတဝကအဖြစ်ဆူတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗဒဝကိညီနောင်သုံးချိတ်တို့ကလည်းတာမန်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ ယသိတထောင်ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရဟန္တာဖြစ်ဖို့ပဲဆုတောင်းခဲ့ကြတာတဲ့ဟောဒီသာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်တို့ကြတော့တသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့အခတဝကဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းလာခဲ့တာလို့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတိတ်ဆာကြောင်းကိုပါပြန်ဟောပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးနားမလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနားလည်အောင် ရှင်းပြပြီးတော့ဒီစကားကိုငြိမ့်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူသားတွေရဲ့တဘာဝအရာအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမြှောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရေးချင်းဆိုတာထဲ့မစင်စားဘူးเนาะဒီပြင်ဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်ကြအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာ ရှင်မောကလန်တို့ရဲ့အရေးချင်းဟာအင်တာမမြင်မာတယ်ဒီနှစ်ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းဟာပြည့်စုံသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရေးချင်းရှင်မောကလန်ရဲ့အရေးချင်းဒီအရေးချင်းနှစ်ရက်ပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းကဣန္ဒြိယပရောပရိယတိအာတယနုတယဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့လွှမ်းခြုံထားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့အရေးချင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရေးချင်းကအလွန်မြင့်မားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတဝက်စီမဟုတ်ဘူးတဝက်တဲ့ယောနေတဲ့အရေးချင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှမြတ်စွာဘုရားကဧကတဝကယာတုပေးတာတဲ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားပင် ဖြစ်တော်လဲလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက် ကြိုးပမ်းအထောက်ရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေဆိုတာရင်ဆိုင်ရတယ်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အရာရာမှာတကိုးနဲ့ကြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေဟာလူသားဆန်ကြတယ်ပေါ့အပြစ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိမယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိမယ်ဘေးမှာအတင်းပြောတာတွေလည်းရှိမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအချိန်ချင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းဒီ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်လို့ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းဇလန်းတွေမှာထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြားကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာအင်တန်မှဒီလောကသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။လမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာကြတယ်။ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုတွေကိုရရှိပြီးတော့လုံးဝကျေနပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသိရှိကြည်ညိုကြပြီးဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကြီးများကိုမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာခေယံกว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာခေယံกว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါ သက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံပဝါယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမ စုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအငြိအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည် ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပွညာငုံဤဖြစ်ပေသူကဏကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယလန်တို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း